mamelani sawuphinda msinyani ke ngoku ne umisa into ezayenza ngoku uzawunika umntu ikhadi ngalinye ngalinye ndizawukhetha noba ngubani uzawubamba ikhadi uzomaba phambili siyabona bethu nani abanye ngeli xesha ababaphethe amakhadi bame ngaphambile abanye bazawubeka abantu amakhadi ngokwendlela efanelekileyo siyavana bethu nani uba malinise uzomcango am masiwajonge ke sijongise kwabantwana beseklasini amakhadi ethu siyawabona amakhadi ame ngokwendlela ngeli hlobo bawabambe ngawo ame ngendlela ndizawucela umntana omnye ozondilungiselela la makhadi ame ngendlela izambasa izambas susa isandla emlonyeni izamba makazi iza nawe likhwezi makazi ulikhwezi nikulikhwezi nikulikhwezi thetha ke nto nam kwenza kantoni phaa Thetha, kwenzeka ntoni pha? Khwaza. Iibhokhwe zihleli endaweni enamalitye emdaka. Iibhokhwe zihleli endaweni enamatye amdaka. Enkosi, makaze uzezemihla azosibekela elilandelayo. Kla makhadi aphethwe ngabantwana abaphambili. thetha ke ndandikhoza kantoni apho zezemihla ndibona ibhokhwe encinci ihamba ebrijini ubona ibhokhwe encinci ihamba ebhulurhweni kuthi zezemihla izaliso lethu jonisa apha omntana babona umzobo olandelayo sufake emlonyeni kwenzeka ntoni lizalise khwaza ndikuva ndibona ibhokhwe e- e- ephakathi ihamba ebhulorhweni ubona ibhokhwe ephakathi ihamba ebhulorhweni kuhlala phantsi iza amaphalo igongqongqo emanzini uthi ubona utata ubhokhwe etshova igongqongqo emanzini god maphalo iza ovayo kwenzeka ntoni Ndibona iibhokhwe ziyatya kamandi. Zitya ntoni iibhokhwe? Iingca. Uthi ubona iibhokhwe zisitya iingca kutovayo. Cela uhlale phantsi. Ndicela nijonge ke la makhadi. Kwaba ntwana baseklasini enibawaphethe pha. La makhadi ame ngokwendlela. Yes. Yes. Ame, wajonge, wajonge. khowalungisa asigcobisa uthi asigcobisa wamanga ngendlela thetha asigcobisa kwenzeka ntoni um mm. nikeli lirayithi ikhadi umvela kwenzeka ntoni kutheni usithi eli kumemali lapha mntanam khwaza ndikuva o oh, uthi eli mema kumele uba lilapha ngoba yibhulorhwe ziqale zajonga ibhulorhwe before ziwele enkosi asigcobise